मेरा प्रश्न है महाराज जी कि आज बहुत से साधु नया नया मंदिर बना रहे नया नया मंदिर बना रहे लेकिन जो पुराने मंदिर है उनका डेवलपमेंट कम हो रहा है उनकी व्यवस्था बहुत कम है और आज समाज की व्यवस्था में हॉस्पिटल्स एजुकेशन इसमें ज़्यादा जोर देना चाहिए जैसे कि बाहर के समाज जितना जोर दे रही है उतने हम बहुत पीछे हो रहे हैं हमारा ही समाज जैसे बिजनेस में बहुत पहले आपका, आपका सवाल मैं समझ गया इस आशय का सवाल प्राय आता रहता है तुम जैसे युवा प्राय उनके मन में ऐसा सवाल गूंजता है स्वाभाविक है ऐसा होता है लेकिन थोड़ा इसको व्यापकता से समझो ये बात सही है कि पुराने का जीर्णोद्धार करना जरूरी है पर नए के निर्माण के प्रति जो उपेक्षा का भाव आज की जनरेशन में हो रहा है वो उचित नहीं मैं एक घटना सुनाता हूँ सन 1988 में साहू अशोक कुमार जैन गुरुदेव के चरणों में उपस्थित थे जबलपुर की बात है मरियाजी जी में मैं उन दिनों गुरु चरणों में था उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आजकल नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है जबकि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए गुरुदेव ने कहा हाँ, पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए तो उन्होंने कहा महाराज जी पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है तो गुरुदेव ने कहा हाँ, पुराने के जीर्णोद्धार में पुण्य अधिक है तो गुरुदेव आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराएं इसमें पुण्य अधिक है गुरुदेव ने कहा कि साहू जी कराना है तो करा दो लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा करके पहनोगे बात समझ में आ रही है कपड़े फट जाएंगे रफू करवाना होगा रफू करवाओगे पहनोगे कितनी बार पुराने का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है कराओ पर ये मान करके चलो कि केवल पुराने के जीर्णोद्धार से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाओगे संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके जो लोग नए के निर्माण का निषेध करते हैं उन्हें जानना चाहिए कि पुराने लोगों ने अगर नव निर्माण नहीं किया होता तो आज जीर्णोद्धार का प्रश्न ही कहाँ आता समझ गए तो जीर्णोद्धार के साथ निर्माण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए आज अगर ऐसा निर्माण होगा तो आने वाले हजार वर्ष बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके स्वर्ण पृष्ठों में यह बात अंकित होगी कि बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी में जैन संस्कृति फलती फूलती थी ये हमारे परंपरा के दस्तावेज बनेंगे ये हमारी सांस्कृतिक इतिहास के गौरव और गरिमा का बोध कराएंगे ये आप चाहते हो कि नहीं ये आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्वर्ण युग में जिए आज से 400 वर्ष पुराना जो युग था वो ऐसा बुरा युग था ऐसा बुरा दौर था जब सब जगह मंदिर तोड़े जाते थे मंदिर और मूर्ति भंजकों के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था आज हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्मे हैं मंदिर टूटने वाले में नहीं जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात बहुत स्पष्ट अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगी कि यह जैन संस्कृति का स्वर्ण युग था हम अपने अतीत के इतिहास को पलटते हैं तो चाहमान और चंदेल नरेशों और परवार नरेशों के काल में इस क्षेत्र में जैन संस्कृति खूब फली फूली उससे पहले गुप्त काल में और जबलपुर की तरफ कल्चुरी नरेशों के माध्यम से जैन संस्कृति बहुत फली फूली होसल नरेशों के माध्यम से आपके दक्षिण में जैन संस्कृति बहुत फली फूली किसके आधार पर कहते हैं इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के आधार पर ही तो कहते हैं कौन है दस्तावेज इसलिए इन्हें कभी बुरे नज़र से मत देखना अपनी पहचान को युग युगांतरों तक कायम रखने का इससे अच्छा माध्यम नहीं है हाँ अस्पताल कॉलेज मेडिकल और एजुकेशन के जितने बड़े सेंटर्स हैं उनको खोलने की जहाँ तक बात है उसे खोलिए उसका निषेध नहीं वो निर्वाह की बात है और आज भी जैन समाज के द्वारा जितने एजुकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और हेल्थ केयर के लिए कार्यक्रम संचालित हैं जनसंख्या के अनुपात से वो कम नहीं है और हमारे गुरुदेव को देखो उन्होंने मंदिर बनाया तो भागोदय भी खुलवाया लोगों को वो नहीं दिखाई पड़ता अभी पूर्णायु की शुरुआत हुई जबलपुर में वो नहीं दिखता प्रतिभा स्थली खुलवाई ये नहीं दिखता केवल मंदिर ही क्यों दिखता है समझ गए अभी तीन चार दिन पहले मेरे पास शायद पिछले शनिवार को यहाँ बड़वानी जिले के पूरी न्यायपालिका यहाँ आई हुई थी तो पिछले शनिवार को तो एक महानुभाव ने मुझसे सवाल किया था कि इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं जबकि हमको मानवता की सेवा करनी चाहिए तो मैंने कहा आज जो बाढ़ विभीष बाढ़ की विभीषिका में जो मानवता की सेवा हो रही है आप जाकर देखना सबसे ज़्यादा मंदिरों से ही हो रही है पहल मंदिरों से ही होती है जब तक मंदिर है तब तक तुम्हारी आस्था जीवित है आज किसी के प्रति दया करुणा का भाव भी तुम्हारे हृदय में तब आता है जब तुम धर्म से जुड़े हो आज मंदिरों से आह्वान किया गया करोड़ों रुपया पहुंच गया वो पहुंच रहा है लोग दे रहे हैं किसके बल पर तो इन्हें नकारात्मक दृष्टि से मत देखना मैं समझता हूं शायद ये तुम्हारा अंदर का अपना सवाल हो ये कोई ज़रूरी नहीं लेकिन ये सवाल अक्सर लोग उठाते हैं इनकी आलोचना करते हैं उनको इनका ही खर्चा खर्चा दिखता है और बाकी जो फिजूल का खर्चा वो नहीं दिखता शादी विवाहों में होने वाले फिजूल खर्च उनको खर्च नहीं दिखते राजनीतिक रैलियों में होने वाले खर्च उनको खर्च नहीं दिखते व्यर्थ के आडंबरों के निमित्त होने वाले खर्च उन्हें खर्च प्रतीत नहीं होते केवल इनमें ही उन्हें खर्च दिखता है बात समझिए जो सार्थक है उसके व्यय के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए और जो व्यर्थ है वहां एक पाई भी नहीं लगाना चाहिए इसलिए ये एकांतिक धारणा है कि मंदिर बनाने से क्या होगा अरे हम तो उस संस्कृति में पले हुए लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परंपरा है हमारी पहली प्राथमिकता तो वो है ये हमारी पहचान है हमने अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया है इसलिए इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता भरत चक्रवर्ती ने सोने का महल नहीं बनाया था सोने का मंदिर बनाया था हमारा वो आदर्श है और रावण ने सोने की लंका बनाई थी भरत चक्रवर्ती ने सोने का मंदिर बनाया आज उसके नाम से भारत हो गया भरत अमर हो गया और रावण ने सोने की लंका बनाई वो लंका धू धू करके जल उठी ये उदाहरण हमारे सामने है तो वस्तु स्थिति को समझिए इन बातों को लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचाने की ज़रूरत है और एक बार की बात है ये चूँकि बहुत ऐसा मुद्दा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको क्लियर ही कर देना चाहिए एक सज्जन मेरे पास आए आज से करीब पंद्रह साल पुरानी बात है महाराज जी आजकल मंदिरों का बहुत निर्माण हो रहा है आचार्य महाराज भी मंदिरों के निर्माण में बड़ी रुचि लेते हैं महाराज जी मंदिर के निर्माण की अपेक्षा तो स्कूल खोलना चाहिए कॉलेज खोलना चाहिए हॉस्पिटल खोलना चाहिए एक संपन्न व्यक्ति थे मैंने कहा हाँ भाई स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलना चाहिए बिल्कुल खोलना चाहिए एक काम करो तुम समर्थ हो पहल शुरुआत करो देखो एक आध कोई काम तो करके बैठो नहीं नहीं महाराज मेरे बस की नहीं है आप लोग कराइए अरे भैया तेरे बस की नहीं है तूने मंदिर के लिए कुछ दिया क्या बोले नहीं दिया तो स्कूल के लिए दे दे कॉलेज के लिए दे दे हॉस्पिटल के लिए दे दे नहीं महाराज अभी मेरी अनुकूलता नहीं है तो बोले मुंह क्यों चला रहा ये निकम्मे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं वे लोग ही इस तरह के विचार फैलाकर समाज के वातावरण को बिगाड़ते हैं वो जहर फैलाने का काम करते हैं नहीं हमें रचनात्मक सोच रखनी चाहिए अगर चामुंड राय ने गोमटे से बाहुबली की स्थापना नहीं की होती तो हजार साल से जो दिगंबरत्व का गौरव है वो हम सबके बीच में कहाँ होता है कभी विचार किया इन सब चीज़ों के लिए तो ये है और जैनियों के तो खून में इस तरह की बातें हैं धर्म के लिए मंदिरों के लिए मूर्तियों के लिए जितना पैसा लगाते हैं जब कभी भी राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती तो सबसे पहले आगे आने वाला जैन ही होता है ये भी तुमने देखा होगा अभी बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए आह्वान जैन गुरुओं ने ही किया अन्य किन गुरुओं से सुना तुमने पहले बताओ हाँ तो तुम्हारा सीना गौरव से तन जाना चाहिए हम धर्म के लिए समर्पित हैं तो राष्ट्र के लिए भी समर्पित है मानवता के लिए समर्पित है जब जरूरत हो करेंगे राष्ट्र पर आपदा आई भामाशाह ने अपना खजाना खोल दिया ये जैन की परंपरा है इसलिए ऐसी बातें मत सोचो व्यापकता से सोच करके चलो और उसके अनुरूप कार्य करो मैं समझता हूँ तुम तो कन्विंस हो ही गए होगे और तुम्हारे निमित्त से अनेकों का दिमाग ठीक हुआ होगा